walimshika General General uh, Meguna Meguna, sio kama na wanamshika mtu kwa sababu kwamba kama vile ndugu Raila alisema hii kitu ya NRM na ushindi wa Wiper na NASA huko kwa roho za watu, hata kama wakimlazimisha Raila aseme amemtambua Uhuru Kenyatta na wananchi wenyewe ndio wamekataa. Ati mabalozi wanasema kwamba tukubali, tukubali. Tunakubali kweli? Hey. Na mi nasema hata mimi kama Kalonzo nikikubali, hebu sikilizeni, mimi kama Kalonzo nikikubali na Raila akubali, je, wananchi ambao wanajua waliibiwa kura watakubali kweli? Kwa hivyo jui nini mambo ya wananchi wa Kenya, wananchi wa Kenya.